dekat sejati minta tolong ya, bang ya. listening. indie-indie reggae Lampung ya yang udah support acara Dupon Moving kalau lancar insya Allah tahun depan lagi ya Daw ya panas ya Daw the microphone, up on them I rock the microphone. up Rock the microphone, up on them I rock it now Rock the microphone, up on jangan dimulai dulu sebelum panggung steril jangan dimulai